ella dice que soy feo. Ella dice que soy feo. ¿Cómo? Pero ya verá. Que la monda Saco mi monda y te meo. Se no, óyeme tu monda para que te respetado. Te saco la monda que la tengo bien parada. Y te puesto pa' culiar, si quiera tu mamá y con la punta del palo le voy a dar. Pa' que sea serio, pa' que respete, pa' que tú sepas que con la Lili nadie se mete.